ассалаумағалейкум қазақ елі тіл майданы жалғасып жатыр достар 28 э, ақпаннан бастап э, қазақстан үкіметі ресей федерациясымен э, ресей федерациясының азаматтарына 10 жылға жеңіл режимде визасыз қазақстанға кіріп 10 жыл жұмыс істеуге рұқсат береді екен бұл дегеніміз біз қазір путин армандаған ә, сссрді совет одағын жаңғыртып жатыр енді ә, айтқанда қазақстан ресей беларусь қазір союзный государство болды мемлекеттік осы союзный государстволарда орыс тілі болды қазақстанда қазір ктж банк системасы бәрі толық орыс тіліне көшті э, және 28 ақпаннан бастап э, ресей федерациясының азаматтары 10 жыл тіркелмей визасыз қазақстанда рұқсат алады бірақ байқадыңыздар ма мынау э, сатқын билік келгесін қандастарымызға қазақстанға келген қандастарымызға оларға 5 жылға дейін азаматтық бермейді ал орыстарға 10 жылға дейін Қазақстанда болуға рұқсат етіледі өйткені қазір мынау ә, Путин қойған Тоқаев өз э, орыстарын құтқарып жатыр мына санкциядан қашу үшін ә, мына мамандар Қазақстанға келіп компанияларды ашып Европадан заттарды алып бірақ Монголия, қытай ауғанстаннан келіп атқан қазақтар енді дәлелдеу керек заң бойынша жаңа заң э, бірінші қантардан бастап енгізді қазақ э, қандас қазақтарымыз дәлелдеу керек ұлты қазақ екенін байқадыңыздар ма қазақтарға 5 жылға дейін азаматтық бермейді ал ресей федерацияның орыстарына 10 жыл Э, мынау в упрощенном порядке дейді ғой жеделдетілген түрде виза емес мөр басылады 10 жыл қазақстанға келіп э, өз тірлігін жасайды енді қазақтар ойланыңдар мына билікке келген ә, ұлтшыл сымақтар абзал құспан арман шораев ринат зайытов ә, кім тағы бар мұхтар тайжан олар осы тақырыпты көтере ма